erwa nti ali eh. mu kooti eh. ku gwokutta eh. muganzi we akubye omulala embaga tugende ku sitore kakati abo baali balowooza nti tazina dazindi have these steps am present azina yonka ngabogera bage lugende yonka omanyinti waliwo kwa yagamba namukandi why don't you go to the toilet and eh, organize yourself ah, ah, kakati tugende kweyo story gyobadde ogamba eyo story uh-huh. uh-huh. ekwata kukiebagamire famiry ate batya oyo omulenzi hey, eh, uh -huh. mwana wa mukulu wabagemeire omusajja uh-huh. si mwana wa justice bamugemereire baawe abadde dipitaikiki uh-huh. ne contract ye bali bakirinyowenze uh-huh. bano nebaleeta bino era mm-hmm. nabbanjaga investigate mm. even your Eh, eh, I get his office. Not banya. Not banya. Mm. I've written a book. The short mm. rise of Nabanya. The short rise and fall of Nabanya. Nabanya has been my friend. Neza namuketira. Masini mm. zangu zimulondo la bani bayogera na bani muta. Mm. Namukubira simu ngata kwa, namukubira simu ngata kwa. Yenga mm. tamani. Ndinze mba mazokuta. Nabanja. Yes. Wamtadde. Eh. Oyo mukwano gwa tamani. Ati bamulinye munsanyuka ate batya ekyaki eh, eh, eh, yabasodokisi mhm. abasodokisi bafaanana abakatoliki on one condition the orthodox church a bishop a person who will be a bishop cannot get married kituufu alibeera bishop mm. tawasa atalibeera bishop father awasa mm. Mm. kakati you decide are you want to be a bishop or not kati bano mhm. banabbanja tebalowoozangako mm. nti am aiming for a bigger thing like me iwill work in another government sisobola kubaana bano kunjiba bwenda byekonga bwavu buli bwe butyo buwunye nkwawo nedda tamali atetokakkanya bantu kugambye nti mm. kati nabbanja bamunoonya kase yabagulako ku bulangiti ne bamunoonya it was wrong for museveni bring somebody yakati ku myaka esatu muetaano ola etaano abayina bakadazi bammwe bangi emyaka asatu muetaano oba okoze ettiimu y'abantu bo nti mubaganda batugamba mm. nti epersona e- e- wulu live longa wilubale his children when he live longa yubale yona children mm. kati president museveni amaze emyaka asatu muetaano obuyinza mm. buli muntu ali tainted mm. talina mbalikirini tebaliyo ate mmwe gyemuliolaba yesu bakulisa nti ekibaliisa embizzi mhm. nti damoni zabuuza yesu nti naye zino emizimu e- zembadde mumusajja ono emyaka gyonna mhm. ongobamu ŋendewa namuteka muggana lyembizzi mhm. eggana lyembizzi nelisaanawo ekyokubiri embizzi yeyakolanga nga kirina mu kyombo kya nuuba eh. yeyalongoosa ebibamba <laughs> uh-huh. ekira teza bwenkulumo tekibuka uh-huh. eh. teina bulingi eh. ah, embisi terumwa musota very unikterumwa musota okujako nga gujiboze kukutuwe wali omusiwa woka eh. tolaba embizi nga zifa nezigwawo embizi erina omusiwa we bakuba eddagala enkoko ate bagikuba ku lusingosingo era buli olusingosingo oba olidde butwa bazikayanira uh-huh. so kagane kugamba mm. ono omuvubuka omuvubuka oyo azaalibwa mukulu wabamugemereire omusajja mm -hmm. kati lwaki bamwesibyeko anti mm. omuwala ono yafa uh -huh. maama weomuyizi wemakerere uh -huh. achuse ze her husband uh mhm. -huh. she left here of allegedly killing her, her daughter But when these people are talking about, mm. they don't quote the woman who is in America. this man too the father of this daughter of this girl mm -hmm. was an MP who also owns the shrines musawo musamizi kati tamale possible murderers bali bameka mu nsonga eyo kukazi when you read this naye kosajja gwe kosajja gwe ku lubyo ojja kufa bubi n'okuba bujingo nekanisa tozitya n'okuba bujingo n'okuba embaga ye n'okuba caki ye n'okuba omusajja wa st lawrence nti Eh, eh, gwe bawanika amagulu abadde abaana bamwebambako mu ddwaliro kasajja gwe kasajja gwe kasajja gwe ojja kufa bubi kolubya tuzeyo ku sitoori eyo ojja kufa bubi tuddeyo ku sitoori nange kanumba yazitupe ne kabusenga miliyoni kikumi ne kabuli yange bajja gimenya kulubya ne kabusenga balimenya kabuli yange ne bateekamu miliyoni kikumi kunkubako kunfuula mulambu nakijoka akasajja akusinga kasigalayo mukusima ebido kasimanga byolooni nedatamamutering yo tugende mumaaso tudde ku story mm, oyo muleke mm. this girl madadi mm. girl her mother suspects mm-hmm. that her father committed the murder this boy nga batagitinga bagamaire kubanga yukanisi mm. bagamaire omukyala bali bamulowooza nti agenda kubeera promoted mm -hmm. minister of justice mm. this case has caused a number of sackings in government omusango ogwo hey. Eh, bwe baategeera mm. nti babuuliriza genda mm-hmm. babuuliriza amakampuni nokolimanga alumba amakampuni gabalala bo batwale natamanya nti abaana enkumiya owulire abaana kyeba naye nakolema oli mukazi teepu eyo gyowulidde yalumbanga amakampuni g'abantu bano batwale bokka nina omwana eyawonawo omwana yabaga nti bamboza nti goli mwana wange nabaga nti batamalimirongo tigwa mukonjo ti yanzaala mukazi mukonjo nebamugamba kati gwe tukutwala naye pasipoti gibawa gwe tukuwadde nerisaani tiketi okomewo the boys around. Bamuti anti wangu. Era nakino kidokita omukazi yakaaba ha ah, mirundi anzise mu ddwaliro mu arubatiko nekya mirundi ki mirundi ki mirundi ono mukambu nikitema nekantuula lyakyo nikitema ngu omulongo kimubbye nikiduka nja kutta eba olikola ki nena bukera nja mutta tamale tuzzeeyo ku story eyo nakino ekyakuba omwana wange famiry ejja kugwamu ah, ah, abasajja bano bwe basoboka kilo kantuna kamubi kwade ya malicious kakati nkugamba tuddeyo ku mhm, story yakozinga sakinga omwana eh, oyo mhm. bakuba bigirimana tebamujja mujeni we was rectifying bigirimana had worked out mm. a, eh, a eh, documents to help ugandan girls abagenda ebweru enzijukira waliwo kaweefubaya okubayamba tumwebaze natuulawo nedda amazima gakufumi da tumwebaze ne bategeera nti minister of justice will be involved mhm. otafiire bamujjamu baali bagala bamukube mukalu mhm. nemumotoka ye baali bataddemu gundi aiwenti otafiire mm. nanga mugwe mutani wa mirundi olina ebyuma mm. nezonoketako kituulawo mm. tunyumye era ebwaŋamba otafiire agagwe mutani wa mirundi nkumanya olina ebyuma <laughs> otafiire bamuketa bamuketako otafiire bamujjamu justice mhm. abo bana be wakogera ani Uh, gunda mukyala wo bote beatrice ah, ah, yagenda mukalu yakomawo ani minisita ya justice yakavaamu kabeka otubulidde minisita ya justice yavaamu otafiire kakati balowo bagenda balowooza mm. nti omukazi ono either is going to become chief justice o nze emiti giyabwe njirina ne bagamba mugende omunoonye omuvubuka mm -hmm. tumulinkinge ku kino na kino mhm. yali akola naye mhm. bagemeire mhm. ne bamuteekako kyamaani waabwe waaba n'abaferi yali kakiko kabagemeire kati kyogamba kesi eyo eri politikale motivetetugirabira kungulu erimu ebyomunda bingi nnyo kakati bebategeera nti bagemeire ye tebamukuza bajjayo bali egundi oyo mulyagonja yali akolagana nabo ayingiza mm. ofiisi mm-hmm. kakati bwe bamugjawo yo mulyagonja n'agenda ono n'asigalawo deputy mm-hmm. kakati ne babala tumugjawo tutya wano mm-hmm. tugambe ti bano batuula ku keesi omulekawo ku bwayigigi n'omukazi bajja kuinfulwinga keesi eno omwana ono kumanya abantu bano ba omulenzi oyo omulenzi ono eh. bamutwala enalufenya ne bamuteeka mu kamera bwe bati mhm. ne bamugamba nti yogera guwata omuwala sooka olinde by force waliwo kyebaga nti nokisooka olinde omulenzi bamufosinga bufosinzi mbakube mbamalewo wano tamale ebintu ebyo nga bingiwakiosomabakugamba mhm. Mm. what influences public perception or opinion about people ti a man like me ill come up and defend anybody banange babinkolako if museven was idi amin oba singa teyampita nandaga katambi ngi entweye pusi weri ate yo njajakuba nnyo akatambi kuba omusajja womaani aginoonya kakati omanyikye baliko bino byonna bukedde byakuba bwobisoma they are aimed at a certain geno to, to replace the one who die abawe protection alwa waliwo geno gwe basongako okudda mu kya assistant igp basa abantu egindi police tekola era eh, ntuyepusiye wandiika bino eyina geno gwekolera addemu kifo kyalokeeki musaveneka does not operate on media gundi articles all of this insecurity is created all of these articles are written by this kaboy kata insecurity eno kyogamba eina e weva betako omukambwe jeno omukambwe jeno omukambwe bonna bajeno jeno kyatali mukambwe jeno omukambwe jeno omukambwe nekakuba bakedde nekakuba jeno omukambwe jeno omukambwe kana akalenzi kana kayentuyepuliza kakuba bwati komawulire nekakuba nekakuba all of these things are directed president general they want to be in charge of the police to, to protect them against extraction by interpol mujja kugitemba mujja kutemba enyonyi mujja kugitemba mujja kugitemba kakati this story eyo eh, story is intended to destroy mm. the bagamerezi family lwaki yefu kakasani mm -hmm. was convicted on murder mm -hmm. did it affect kaka uh -uh. was there yes, a linkage did kaka even if you pick my gun at home mm. i can explain kaka kalinda omugenzi yali diswa kampala anaktis mm. mm. mutamani wende bakukwatira muroba mm. he went and visited him in hospital mm. tuzala mibiri tituzala mioyo mm. kakati if this boy mm. is related to the Bagamere family. Mm. Muganda wa Bagamere. Mm. It's not uh, uh, uh, influential peddling. kakati tamale ensonga nyingi zetwogeddemu naye sokoli ah, atoyuza lupapula lwa mawulire ate olupapula hmm. lukoze eki hmm. anedda ah, tamale empapula ate oyuzanjuze nedda sokoli honestly and committed to this country bagamire ne muvuma bawe najja famiry yabo mwe mwagireeta akasajja kwerina olugongo olukalinga olunnakanya ku busungu tamali empapula atuyiza zaaki sokoli nde tamali obusungu ngaoyina bungi kati mwoyuliza olupapula kati olw'abantu nti what has the bagamere is done to deserve this the this boy you are dragging eh, eh, kasumba kasumba gwe kasumba gwe bakwata jo ne bakusiba nti oli jeno ibe bano botambula nabo myai cannot kunsimu kabuli ne muguru i don't leave my children to determine their friends neyenze bwe kasumba kwale chibi nengende wafe munsozi ne kabira ne nenkuma akasana usana wobusanyi tamaito tisa tisa ah. ate ekibatawanya ki abalina sente nemutta abantu emindi bagiyita bisinde bitawanya emitwe kumi n'eki kibi kigwanawana balina kutemba ejjoogo ly'obulinzi buno libuggweramu ddala mali seggwerewo bulenzi mmwe mukome okujooga abantu tamuliddamu kujooga abantu bulenzi mmwe tukomewo keeno tukomewo keno tamale oyogedde ku nabbanja nabbanja abadde mawulire ne hiralonek era gye byagweredde nga gye byagweredde nga jessica alupo abatuuziza alupo waawa alupo yali minisita weeducation alupo waawa ate naye olwokuba ne nabbanja nanti yabadde arbitrator ziyinja ti bamukubye bamuletedde data akwata ku ki histori ye ebyemabega bamumaze talina kyagenda kukola ate nga atutaasizza n'azuula batwala blanketi eh. enfu ebijanjaalo ebifu akawunga akavundu eran kwa vamo kwa kweri pieko nena kalema nena kalema nena kalema mm. kamo yeri pieko tamale wano, wano vamo sude tuwa gala tutegere kwenye nsonga vamo sude vamo tuwa lema saka ndio mwana wa sempija na mere mm -hmm. alangi ya abula o tv ani bono ni vakenda vana mayanja vani nezi yuki langa tuchariba na bato abuduru abuduru owenga e, tensongo e, yambaza kabaka mm -hmm. e, na akunama omwana mm -hmm. na yola abantu launching means that is if in officially, but it's in operation. bonna nenkalabizabwenenkalabi ne bafuga amafuta gaabwe bannamayanja bagenze wamuwala wa sempijja omwana wa bulavadi hajati abawa sente zemubye ekampeni ya museveni nrm yaitena kandide nrm sente yali esadde mumbidde omwana navayo neyegulya komesize nakola eyembwa basuddawo ne badduka if a, the, an institution that cannot reward those who work for it cannot get new recruits tonnamaliriza no, kyoneke no, no, no, nenabbanja no, tukomewo kwoneke nenabbanja yagudde hmm. you cannot tell a house girl the house wife to sit with the house girl why the nabbanja is a new person mm -hmm. if the president did not find the, uh, ne, one, mm-hmm. wanting back and work kwenda huko kwa nyumba yako if the president humiliates you nekati tamale follow the people eh, in mm. prime minister's office mm. none of them was fit to be promoted unafanya nini huko we mzee naye blackmail uh, ngesuse mu government nanita among tula stories ze bafulumia deputy speaker twebuza buli omukati bakuba mukubi Anita Among is a grassroots politician yeje yakachemeza mhm mm mm-hmm. akati atola nyabali tamulenze mhm mm bagantinga nakubidda akatambi mhm mm ngenja seke gero kutule ntebe mhm mm a previous day mhm mm a, a meeting nankabiro mhm mm kwanga tumwebaze noe bond chiwanda batule munyonyo saje nabashubiza milioni 10 10 ngabaje kokada mhm mm bamara kujja kokada na chakisimu mhm mm abakanze nye zobba wa sete mukakawale kiwanda ne bakubembwa namba b kubanga yategeera nti kagenda kuleekaana nnyo tukalekaako anita among abamulondola bamwagaza ki anita among uh-huh. mm. A son of nakalima babadde bakozesa tu dokita nakalima never get a job oba okinyonyola bulungi naye buli bwoyingizamu nakalima ate netuva ku kiri kyoŋŋamba eh, eh. musitole muno hmm. kafikiti kambukidi tekayinza kuteekamu nti omwana ono ani amuzaala mhm. tekayinza bateramu ti omuwala hmm. her parents divorced mhm. and the woman strongly suspects that has mm-hmm. mm. a former husband killed the, uh, their daughter mm -hmm. because Tibamu mm -hmm. Sadaka Ayinama Sabu is a former MP of Iravamun of Iravamum Story Abukid. Nikolibo, Rukongo, Congo, Rukalinga, and food with immediate Kasaja in the Fitina Mutuuta Soma. Tonambulira Anita Mongo bamwagaza ki ye? Anita Mongo. Eh, eh. Well, right, you Among see, Anita. You know why Isegona wanted to become the head of the boss, Villa's boss? Is Isegona. Soccer Club Villa. Eh, eh, um, president. Um, president. inga nekiryo wakiwanuka gyali mu express tubadde tulaba ba politicians batandise okujja mugonda olwokuba express ye tiimu yo mm -hmm. mm -hmm. ne seggona nga bwe tulaba atone jene eri mu express neeno wanupu asobola okuba mu mhm. uh, villa wagera kuba compensation awo railway weight uh-huh. yinula yakavaliwinga 10 billion babasasule uh-huh. uh-huh. kakati mm. who is the owner of that land eriaki wabuli omukati akira eminga ettaka n'owino omusoberi bwagenda mufera waliwo nanyini owino tusooke tumulekeyo owino tusooke tuguse kino tugende step by step mwanga we yali amuwadde mhm. wadde landi there nakivuba means river yawuze mm. swamp there mm. and according to the bazungu all the swamps belong to the government who mhm. owns the owino owino katumuddeko katono tumalirize kino amongo ne villa park Mm. kituufu wezigea okuyitira kakati mm. segona yali agenza akabbe anti yali ayagala kubeera bosi wa villa akozese miliyoni emu miliyoni bakumi oba kikumi bamuwe ate biliyoni ekumi soka olinda sente za villa bamala gazibwa abawagizi nga bakuba amayinja ttamale Eh. kakati balina factions isatu ziruwa they suspect mm. that makoko wants to take the money they, they have also shrewd lawyer mm -hmm. who mm-hmm. wants to take that money shrewd lawyer i'm also seeing uh -huh. gundi eh, mandera coming back uh-huh. bamuwaganya muli bamupa naye mandera oyo yakubaka omusajja oluyi mandera mandera yakuba sports bamuyitanga post netwalabye nze mandera musanga kukasina ako uh-huh. ayagala okunkuba olinya uh-huh, mandera nenkwata mu kooti uh-huh. kukubankumale silapu nyandisi eh. nzekabaka nzekabaka namugaa watutta ettaka lyabaana n'olizimba mu ggulu nayagala okunempankiraku nzekabaka nzekabaka yaligula mmengo abemmengo bebali nange kekukwata mu kooti silapu mi aisiti eventually became friends mwenye abaganda bagakuva mu ngabo kati tuddeyo ku biwayo ebyo ebisatu ebiri ku villaawo eh. mm. among it did mm -hmm. that she's paying you for she wrote a letter to yinula not to pay anybody until the bonafide owners are identified yawandiika ebbaluwa hmm. eri ekitongole ekivunanyiza kuby enguudo hmm. nti temufulumya sente ezo hmm. okutuusa nga tufunye bannanyini ab'ettaka eryo abatuufu kati ettaka eryo lyali uh, tulaba reirwe eyitawo ekibangirizi kiryawo musajja bamuyitanga zizinga mhm. zizinga ngaalikitenda mhm. nebamugaa nti yasse mukazi mhm. atamuttanga nebamupulaa nebamusiba life imprisonment nebabba ettaka lye judicial office zinkuluding jajeri otafiire bwajja mu judiciary lingenda nemugamba zirize mm. man kuizirangusing ne prison mm. oba nafe mm. isiran otafiire encordered eh, eh, fresh investigations the man was released after serving 15 years Many people don't know that Rotafiri is a good man. He appears to be tough, but Rotafiri is a good man. Tuna gena mubula ango katon. Kate checha vida chigwera. E. Eh. Abambaga chirimu succession ah, battle. Balabia misaganga yomu kutimu ya muhozi. Kadinebaga nupu teina kujao. Sente. Bia toke. Mugambi sente. Uh -huh. Ntiono. Mm. Vamukuba. Singa misaga bari kubi misaga. Mm -hmm. Na ye. ekyo nekyonekyeko abadde alwana abadde asibuliti zefamiry ntuttu amanyi gamuwiddu temugenda pira babi eyo nti ate onanaanu yatuziza miitingi ngambalaba ne bumugamba tuve esenze tugende babuloga lyogeti musobola mirundi tugenda mu kooti kumuwambira ate haw mwagamba amaloboozi sigamu amaloboozi gamu kale katuggyewo obulango buno bwe tukomawo tweyongereyo ojja natubulirako ne ku changes mu butale leadership byonna byonna bingi ebigenda mu maaso aa ah, ah, tugenda kukomawo katukomewo kyali ate ku the patriot mwoyo gwa ggwanga mukasa fred kiwala kikumu nakatadde nangabo ne watuba n'omukukunavu joseph tamala emirundi kukunavu tugende mu maaso omwekankubuulize ejirita teta. Na na na na kwa banja ye ye ye tetta nabbanja naye naye neyebereka kuba bamublakamairinga myamwerako emaani nobody can blackmail me in this country nobody nobody how can somebody kill somebody with a razor blade tasobola omwana yali akomitinga suicide mhm. n'atandika okwesala jirita na amu yamba n'omulenzi n'amuyambako naye n'amusala ereza blade nga bwemwafuna ono gundi pathologist nagamba omusajja omulema nga omuggo teguliiwo nga omuntu yenna e, e, yetuze yenyaga hmm. gundi nekiddayo emulago nengalabi yakyo nesejembe kyogamba fefeka serubogo omulema yeah ataina muggo nti yawalampa omuti neyeetuga ekanzu teriiko wadde ettaka n'akakuyiro ekenya e, omusajja aga nti ouko yakomitirize susaine neyokya bamwita olumbe n'abaana be babatta ne mukazi wene bamwita nadduka alimu abusitwere talinya kenya don't talk that rubbish a professional you talk that rubbish no dayeko ewona otuuma you have killed all of what museveni has built in the last 35 years kakati gwetolaba oyo musenero Mm. You think they are attacking Musenero? Mm. Look, Musenero, mm -hmm. airport, no one of Muvuka, Senyon, hmm. That's why you lose. A man like Senyon, how can you say that he, we are, as COSASA members, we are worried. The, inter, the entire international airport is going to be taken by a bank mm -hmm. in China because we are afraid to pay. Then, batubanja ekisaawe eh, eh, kukulaisa eh, oyuba nonya okutesa kubanga balowooza nti kutesa ampa sente nebalowooza nti yamungi ampa sente nebalowooza nakyoba mpa sente nebalowooza nti kadaga mpa sente lwaki buli gwe bakuba bamukulinkingako omusajja yabagambi temunziba sente zange bablogers ate another meeting took place mhm. entebe mhm. fabawagiro ono bwagana okwesimbawo tumuwabira ah, tamale tamwe mutandise propaganda agamba nti atadde eh, ono yebwekabaka kagundi oh, oh, oh, tukitereze bulungi sikumanyi ngaomusajja ayogerera mungero owamwe bwagamba nti tagera kwesimbawo mumuwawabira pulezidenti eh, ah, ah, museveni bwagamba sigenda kwesimbawo onoyenedda onoyenedda onoyenedda yotwamubye yatuse kakati mu disipulation mm. they are looking for possible ways of mm. blackmail nanti kyenkugaa lwaki blackmail nyingi kati ndi ugandi toko tumirundi nti aha kati tukugamba mafias you take the battle to somebody's door mm-hmm. mutekako ku airport nga mukiwandikako mm-hmm. kubanga ono yakontrolinga media mm-hmm. oyo onek nga namukubyobutambya dduka onek oyo how it stinks. Kakati yaduka, communication in Japan. There has been a government within a government. So the other government is corruption. Mm -hmm. A mhm. failed coup is followed up by a purge. Mm. Uh, uh, Nabanja mm. regained them. Yeah. But, and ye, Bam Kute, one ma. Kati what week is sent. Twagenda. Ajati, Sigawanate, Kawi Mkurwa. Nitugenda Kukunti. National Bureau of Standards. Mhm. Ebizigo n'ebijja byonna ne babikolesesa. Ekisajja kyazze nekikola ebyakyo nekijja ku factory yaffe nekibbayo abo. Nze hajja tinnamugambye reka buli tuzigenda kusala amagezi. Mm. Buli gwe tukisanga naye bawukubi. Buli gwe musanga naki? N'ebizigo ebyammwe. How can he ate allow? Mm. Ona pay abakozi ate. Busiru. He doesn't want to invest. Ngenda kukolako. ekizibu ekivaeko twakiteeka mu ssente kisajja gwe i deal with you me i know how to deal with these idiots nti somebody invest in his search nakola ekizibu kye youl just grab okyenjege kala kati kole bwe tuti obukulembeze bw'obutale mu kibuga ah. obukulembeze bw'obutale aba takisi nabo bwabadde gundi nabyo byonna byaganya ekibuga lwaki kitabanguse mu kiseera kino tamale ekibuga kati oyo omukazi yalimba museveni n'amugamba nti omusango gw'omwowino ogwaba akayongo hmm. gwabasasula nga yazibba mm. omukazi oyo kisaka naddayo n'alimba museveni n'amugamba nti mu butale temuliimu basolozaamu tubagjemu bonna ne babugjamu afunya miliyoni lukaaga ate basolozaamu ebyabaddeyo noza onobukedde byayogedde obutambi nga tabwogedde ekyabaddeyo omukazi bye bamutuuzizzamu nga museveni amubuuza nti mukazi gwe nakugambirawa nti ezenkutuma distorted don't read your newspaper these are tirate newspapers tirate newspapers the only problem is the shape and size nanti gwe nojja notuwa uh, version entuufuversion entuufu eh, gyoba otuwa hmm. museven yabagamba kutulaba nti we batuuse ku efort abatakisi nga bagenda okwegatta wadisikiriganya nabo siba takisi hmm. asimayrcc yabasookamu negondi mhm. nabaddamu nalweso yawandisa ebaluwa ntibegatta nikisaka enkya ne balumba takisi industry nanti vya tuwe kama tanaruisu kama takisaka where did you get this information to frustrate the efforts of taxi drivers and the following day there a bus is attacked bus is in yesatu nga global chizili chikumi is that a terrorist mzai neba muli imba nti wabade bata yeti inga ambizi however if you muslims don't want to poke the biggest the the target the softest target how, how many meters separate the wandege ya mose ne ne poko joy the largest poko place eri wandege mm. one of the biggest uh, uh, is a miki mosques is in wandege have they ever fought mm -mm. na yono digida kwa kwa sifu chanko kukaso kujikuwa mbuke digida baki isa neka japuwa tibu kwenye kubana abu nangaba kariba na abu nanga ya bende kumurumbe aka sacha kainomu timo mubi kekaso kukuba antidigida baki isa nchia digida nibajirumbe nebasulawo ekiveera tugule buno obugagezi tamale univesity zazzemu abaana bagamba atagemeddwa tayingira atagemeddwa kyokka puresident ye yayogera birala miscommunicationbagae nti liweddewo baleeta dastok waliwo yaleeta biposters ebyokuteeka mu masomero sanitizers zize billions bashuwe hp olira nezve vakona ministry education mm. ainfluence by one man navagamba mm. nti fast radioyo bwevaitaka weinquire investigate ministry of education werudinai taverangayo mm-hmm. olo twalikiriza mm. nti omusajja oyo yali tanvuma nga bwebogere mm. me when i tell you i looked at museveni for 14 years once you see museveni atrubuting mm. bascientist oba musenero yabeera nga abyewakana kubanga abeera yejjamu nga abiwabankira amanyi what if an enemy influences your society nabakuba mm. eddagala efune mulemala mm. eddagala lyonna liriko lisaaki olivesetenpercentage mm. ng'ogigemye nendala negerwa as monitor this tatsebujegera musebe tenjagenda kujubula what if they develop gund abazungu tebategereka twagema abaano kute gundi nagema abaana kiseka what happened abaana mm. Mm-hmm. baffe bafa nti eddagala fu mm. Mm-hmm. nebayoola mulindwa bamusibe mulindwa nga ye bamubuulidde dda tyeddagala mm-hmm. erigema abaana bamukomera bamukomera mulindwa he defeated them tubuze eddakiika zaffe nga kumi nziri mwendakakatabo kangankalaba bakayita batya how mafias manipulate Museveni and the population. How mm, mafias no, manipulate Museveni and the population. And in Abaja believes that somebody can kill somebody with a razor blade. Wakawandi Kasande Kuminasa to October, Bidi Kuminamuenda. Even if Sawa Saturn H. Tundra Chengeda. tusomere waziti aigigi eh. ate bagamirire mwana wange kyova olabanga bamukuba hmm. baali banemeseza okugulawo akawunti sente zange zaali ziveebweru mhm. banemesa okugulawo akawunti hmm. emasegeti ewaigigi eh, ebbaluwa bagamirire gyevumi ereeta mhm. nti yakiri yalingadde ebintu byonna hmm. yes yemukubye twende esimi nedo nalingenda okuba enyondo lingenda okuba mutwe engwaza ku nsi mukabuli ne muggulu tetujja omanyi nemizimu girwana emizimu nga girwanira eh, kyati omusajja bamuziika wantu nga baziikawodde omuntu uh-huh. omuzimu nekukuba omwana neuganda tibanaimututaasa uh-huh. bukyamunziika ennaku nyasi kufunanga kubere omusajja anzisira mukabuli namuziikulawo uh-huh. nemukamuli wabeerayo olutalo tujja kulwaniranemizimu ogwange guli balumbanga negubatabaaza nenkulu alla tasobola tutabaganya nekunsi museveni tasobola tutabaganya obukyosebwa mwe bwemwateekako ekinigeria kirina okukomekerezebwa nga mutemba nyonyi nga mutemba ate oyo kyaganya obbabuulira mwekyaganya mhm. obbabuulira kiruwa yaweerezaako olukaaga n'endugoba miliyoni lukaaga eh, ennaku zino mhm. yagenze wamma nerenda mhm. n'ateekayo ennyumba ye najjayo sente kuba yawa omukyaina edola atano akuma ebyuma byae nembibattula nakakati era mpuliramu omuzungu ayogera ndowooza bataddemu njamubattula omunaana nakukuba kati n'agenda ewamba bazinamuga ndi owaani Eh, mbabazi namugamba nti omusajja agambye ekibuma bimulemye mumwaka emitwalo abiri mbabazi namugamba nti gwaba abasajja obamanyi ba international workers onosigaza ekikumi sente ze zimu kandi nebamugamba nti nooli naye muwa emitwalo asatu egya dola ani nze mhm. nebakiba nebakiba bebuusu ojja kubona obona nnyo mulenzi gwe oina wetegekera okutemba mukazi wakyali muto bajja mulabire naye temba temba temba sebitakulimba sebitakulimba kendeza obusungu bwogwesebo abaana babano bosalulukedde lwaki oleka nga bazadde mu biwoobe kulimba sebitakulimba kendeza obusungu bwogwesebo abaana babano bosalulukedde lwaki oleka nga bazadde mu biwoobeokaweerezaaniakakayimbira ani kakati nkugamba tusomere mm-hmm. tusomere nakali magwafa mm, tusomere katono kabiri kumi na mwenda wakawandiko li maka gechengere chitaka mm. Mm-hmm. Francis Xavier kitaka formed his company Welcome Uganda Limited in 1967 to provide veterinary services to cattle keepers in Uganda it should be recorded that at this time open corruption had not eaten our society as it is today therefore Titakas company has survived all of these years because it delivers quality services. There exist similarities between a headmaster, a businessman, and a veterinary worker seller. Although it takes tests and exams for the headmaster to determine the performance of the students, the businessman can quickly understand that his products have been rejected by the market judging from the sales. The same applies to a drug manufacturer like Chitaka, the rate now. The users can quickly realize the effectiveness of a drug and decide to either buy or reject it. It is a common practice among Ugandan mafias to monopolize business. That's why when, mm-hmm, when a, a, variable product can, uh, in, in the fish called a nuni, became a hot item on the international market. The mafia has pulled the excuses to control the Victoria. Now, here your family, eh? On a bama to Kunyanja, how many family have at one in input? Nkugamba, Nti, Kakati Kitakabamatandi Kavatia, Nkugamba, Nti, Nkuga. It was at this time that Kabasi led a team. Aha! Kamba Jio, Kabasi, you're All of this, however, was a part of a malicious campaign intended to remove. Mm-hmm, Asimbije yibamujoga na dayo. Bamuganti yatenteza mwa kwenye nakuba. Namukubira dada na again. All of this failed. One would ask why couldn't district authorities intervene and provide water to animals? All, mm -hmm. hey, eh, nakuga. When mafias realized that the government allocated huge sums of money to livestock farming. The mafias plotted to remove Vincent Sempija from the Ministry of Agriculture and Fisheries. Reports were published in the mafia-controlled media, New Vision and Wicked, claiming that cattle were dying in Intoloko district. Roasted meat, umchomo, sold by roadside vendors was destroyed, while the photographs of dying cattle and empty valley dams were splashed on television screens. All of this, however, was part of a malicious campaign